द्वारा मदद करना सुरक्षा ये बाइक के अंदर नहीं खड़ी होगी बाइक में दूसरे तुम लोग आप हम लोग लाइन में जाए Thank you. भैया राम राम बहुत क्या है जी नमस्कार आपका आठ साल क्या आपने डाले की और पर्यवेक्षक है तो अपने वो, वो सरकारी वाले शिक्षक आप सीनियर सिटीजन अगर पर्यवेक्षक में चाहिए तो अपने यहाँ नहीं हो सकता सरकारी कर्मचारी अपने लाइन में लगे हुए हैं अच्छा। मंडले जी अगर वो तो ये इन लोगों से कैसे वोटिंग कराया क्या प्रोसेस थी वोटिंग की आ, प्रोसेस ये थी कि जिसमें नंबरिंग डले ब्रेल में नंबर डले हैं एक दो तीन चार ऐसे करके पूरे नंबर डले हैं और नंबरिंग इन बच्चों को समझा जाता है कि भाई इस नंबर पे आ, इसका है पंजे का है या कमल है इस नंबर पे इतना बच्चों को समझा दिया गया लेकिन यदि इसकी बजाय यदि ब्रेल में पूरा लिखा होता कि भाजपा कमर मतलब ना सिम, कांग्रेस सिम, सिंबल भी बने थे सिंबल बने लेकिन वो कमल ऐसा बना हुआ है फोटो बने हुए हैं कमल के जो भी है लिखा हुआ है ब्रेल में तो नहीं लिखा है ना चुनाव चिन्ह का जो फोटो चुनाव चिन्ह सिंबल ब्रेल में उभरा उभरा हुआ चिन्ह बना हुआ था उभरा हुआ उभरा हुआ चिन्ह उभरा हुआ चिन्ह नहीं था तो फिर इन लोगों की मदद इन लोगों को मदद लेना पड़ी आपकी हाँ, मदद थोड़ा लेना पड़ा बच्चों को समझाना पड़ा कि भाई इस नंबर पे ये है पंजा है इस नंबर पे कमल है भाजपा है मतलब हम्म। इस तरह से उनको समझाना पड़ा क्योंकि सिर्फ नंबरिंग डली थी ब्रेन में हाँ, पूरा पहली बार वोटिंग किया है इन लोगों ने नहीं नहीं दूसरी बार तो पिछली बार भी मांग उठाई थी हाँ, मांग उठाई थी फिर किसी ने सुना नहीं नाम बता सुना होता तो- हाँ। क्रमांक क्रमांक तो डले हैं अधूरा काम हुआ है यानी पूरा यदि लिखा होता भाजपा कांग्रेस वगैरह तो हम्म। ज़्यादा अच्छा रहता नाम बता दीजिए आपका मिसेस चंद्रप्रभा ठाकुर कितने लोगों ने वोटिंग की है सभी मतलब कितने चालीस पैतालीस की चालीस कितने लोगों ने वोट डाला है फर्स्ट टाइम वोट डाला आप लोगों ने सभी अच्छा वोट कैसे डाला आप लोगों ने कैसे हेल्प ली किसी की नहीं फिर क्या बोलो ना हमने कैसे वोट डाला आपने पर मतलब जिस भी मशीन की जिसको भी रहना है उसके लिए वहाँ पर मशीन थी और उस चिन्ह के सामने एक साइन चिन्ह बना हुआ था उसको देख करके किया फिर तो आपको किसी की हेल्प की जरूरत पड़ी क्या है हमारी सारी टीचर्स ने हमारी हेल्प की तो, तो आपने खुद मशीन का बटन दबाया और किसी से दबाया अच्छा नंबर के हिसाब से था कि कैसे नंबर के हिसाब से अच्छा तो आपको सिंबल कुछ दिया होगा साइन दिया होगा हाँ वहाँ पर साइन बना हुआ है हम्म, हम्म। क्या कहना चाहेंगे जो लोग वोट नहीं डालते हैं घर बैठे रहते हैं उनके लिए क्या कहेंगे सर okay. लेकिन जो सिंबल बना है हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट टाइम से उस पर लिखा भी होना चाहिए हम लोगों की लिपि में ताकि हमको वोटिंग करने में इजी रहे क्या ब्रांड लिपि में लिखा हुआ नहीं था जी ब्रांड लिपि में लिखा हुआ नहीं था बस एक सिम्बोल बना हुआ था तो कितनी देर लगी सिंबल को पहचानने में आपने सारे सिंबल पे हाथ रख के देखा क्या हाँ। या कुछ सिंबल देखे सिर्फ ज़्यादा तो नहीं देखे पर कुछ देखे थे अच्छा तो जल्दी जो आपका सिम्बॉल चाहते थे वो जल्दी मिल गया ढूंढने में नो सर यदि लिखा होता तो ज़्यादा इजी रहता ओके नाम बता दीजिए यास्मीन अब देखो नजरिया ने इस बार कॉपी करी हमारी बस एक ही दे अरे हम्म किसके सौजन्य से अच्छा। ये जो व्यवस्था की है नगर निगम ने छाछ वितरित कर रहे हैं जी हाँ सर क्या क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर बहुत अच्छी व्यवस्था है सर गर्मी में लोग मतदान करने आ रहे हैं और छाछ मिल जाए तो और इससे अच्छी बात क्या हो सकती है ये पहले भी कभी हुआ है ऐसा मेरे साथ तो पहली बार हुआ है पिछले तीन चार वोटिंग में क्या इस तरह की चीज़ें और होना चाहिए तो सभी आप प्रोत्साहित करती हैं मतदाताओं को और ज्यादा ज्यादा क्या कहना चाहेंगे कि छाछ वितरित की जा रही है इस बार मतदाताओं को सरकार की तरफ से बहुत अच्छा है इससे क्या असर पड़ेगा क्या असर पड़ेगा क्या लगता है कि ये है कम से कम गर्मी का ध्यान रखा जो गर्मी में पानी तो कम कर दिया छाछ ये छाछ जो वितरित की जा रही है आप लोगों की सुविधा के लिए क्या कहना चाहेंगे इसको बहुत अच्छा वो है हाँ। बहुत अच्छी बात है इतनी गर्मी में छाछ देना हाँ।